අද මම කල්පනා කළා සමාජයේ ඉදිනදා කරන සංවාදවලදී හා යම් යම් ආයතන වල රාජකාරී මට්ටමේදී පවා වැරදියට භාවිතා වන වචන කීපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා පෙළ පවත්වන්න. ජාතික මට්ටමේ කටයුතු වලදී පවා වැරදියට ප්‍රයෝජන කරමින් භාවිතා වන නිසා නොයෙකුත් ගැටලු මතුවී තිබෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් skills development කුසලතා සංවර්ධනය. නමුත් කුසලතා කියන වචනයට වඩා නිවෘතා කියන වචනේ ලස්සන නිසා කුසලතා සංවර්ධන වෙනුවට නිපුණතා සංවර්ධනය ලෙස භාවිතා වෙනවා. මේ එක් උදාහරණයක් පමණයි. මේ විදිහට වචනවල ලස්සන නිසා වැරදිට භාවිතා වන අවස්ථා පමණක් නොව තේරුම් නොදැන තේරුම නොදැන ඔහේ භාවිතා කරන වචන සමූහයක් මේ සමාජයේ භාවිතයි තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ආකල්ප, වටනාකම්, කුසලතා, නිපුණතා, ප්‍රවීණතා මේන සමහරක් පමණයි. යමෙක් තවත් හැමකට කියන්න පුළුවන් ඔහුගේ ආකල්ප හොඳ නැහැ කියලා. මොකද්ද මහත්මයා ආකල්ප කියන්නේ කියලා ඇහුවොත් සමහර විට පිළිතුර වෙන්න පුළුවන්. ඔහේ හිතන විදිය, සිතන පතන ආකාරය අන්න ඒක තමයි ආකල්ප කියන්නේ කියලා. නමුත් ඒ පිළිතුරේ නමුසේ අඩුවක් පාඩුවක් තියෙනවා. දැන් කෙනෙක්ගේ අදහසක් සිතුවිල්ලක් ආකල්ප කියලා කිව්වොත් එහෙම කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අහස නිල් පාටයි. මල් ලස්සනයි. මේවා අදහස් සිතුවිලි. නමුත් මේවා ආකල්ප නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි මේ හරියට තේරුම් ගන්න පුංචි උදාහරණයක් ගමු. යම් දේශනයක් අවසානයේ දේශන කාමරයේ හැමෝම පිටවලා යද්දී එක ළමයේ ටික දුරක් ගිහිල්ලා නැවත ඇවිල්ලා කාමරයේ තියෙන ලයිට් ෆෑන් ස්විච් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. මේ දකින කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අන්න හොඳ ආකල්ප තියෙන පුද්ගලයෙක් කියලා. ඒ ළමයාගේ හිතේ තියෙනවා අපි මේ කාමරෙන් ගියට පස්සේ මේ ස්විච් ඔෆ් නොකර ගියොත් එහෙම අපරාධේ විදුලි බලේ නාස්ති වෙනවා. ඒ නිසා අපි ආරක්ෂා කරගන්න කියනවා වූ සුවිශේෂී ස්ථිතිවිලි හිතේ තියෙන ළමයා අර ලයිට් වල ෆෑන් වල ස්විච් ඔෆ් කරනවා. යම්කිසි සුවිශේෂී ක්‍රියාකාරමක් සඳහා කෙනෙක් තුළ පවතින මේ වගේ සිතුවිලි තමයි අපි ආකල්ප කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම පාර යනකොට ජලකරාමයක් ඇරලා ජලය අපර යමින් පවතිති. බොහෝ දෙනෙක් ඔහි නොබලාම යද්දී කෙනෙක් නැවතිලා අර ජලකරාමය ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. එයාගේ සිතුවිල්ලක් තියෙනවා අපරාධේ මේ වටිනා ජලය අපිට යනවා මේ ජාතික ධනේ නාස්තියක් මම මේක ඔෆ් කරන්න කියන හෝ සිතුවිල්ල ඔහුගේ හිතේ තියෙනවා මේ වගේ සම්පත් අපතේ යෑම වැළැක්වීම කළ යුතුයි කියන අදහස හොඳ ආකල්පයක් අපිට ආකල්ප දකින්න බෑ යම්සි ආකල්පයක් ධනාත්මක නම් ඒ ප්‍රතිපලයේ ක්‍රියාකාරකම ධනාත්මක පැත්තට යනවා. උදාහරණයක් අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කියලා අපි අදහස් කරොත් එහෙම තමන් පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය අපතේ යන්නේ නැති ඉන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒකට මේ ක්‍රියාකාරකම අපිට දකින්න පුළුවන්. එතකොට අර සිතේ තියෙන සිතවිල්ල ධන ආකල්පයක්. ඒ වගේම කාලය ගැන සැලකිලිමත් වීම. යම් කෙනෙකුට යම් කාර්යයක් විනාඩි 5කින් ඉවර කරන්න පුළුවන් නම් කාලය අපිට යම සඳහා තවත් කාලය ගතමින් පැය භාගයක් පමණ විතර වැය ගණනා ඔහු කාලය අපිට යරියා. එතකොට ඔහු සිතුවිල්ල තමයි මම මේක හිමින් කරනවා මට මේක ඉක්මනින් කරලා අවසන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන සිතුවිල්ල ක්‍රිනාකල්පයක්. ඒ වගේම යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් තමන් භාවිතා කරන පාවිච්චි කරන යන්ත්‍ර උපකරණ වගේ හෝ වෙනත් දෙයක් පැහැරගෙන යාමට ඔහුගේ සිතුවිල්ල ඍණාකල්පයක්. මේ නිසා හැමතිස්සෙම ආකල්පවල ක්‍රියාකාරකම ප්‍රතිඵලය තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. එය ධනාත්මක නම් ක්‍රියාකාරකම ධන ඒක ධනාකල්පයක් බවට පත් වෙනවා. අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රවේශයෙන් පරිහරණයට අපි පොඩි උදාහරණයක් ගමු. අපි හිතමු ඇඳුම් මහන කර්මාන්තශාලාවක ඇඳුම් මහන ගැවුණු ළමයෙක් ඇඳුම අවසන් කරලා ඇඳුම ඉවත් කර ගන්නවා ඇඳිකටුවෙන් අඟලක් විතර නූල වැඩියෙන් තියලා කපනවා. එතකොට මේ විදිහට ඒ ඇඳුම අවසන් කරලා ආකට ගනිද්දී අඟලක් ආපත යනවා නූලෙන්. මේ වගේ දවසට යා කෑලි 800ක් මානවා අඟල් 800ක් ආපත යනවා. මේ වගේ කර්මාන්තවල 2000ක් වැඩ කරනවා නම් අඟල් 800ඒව 2000ක්. විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒකට මාසයකට දවස් 30ක් වැඩ කරොත් එහෙම ඒක 30න් වැඩ කරාම ඒ එන ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන ගානකට රකමක් වෙන්නත් පුළුවන්. කර්මන්ශාලාවේ අර එක ළමයෙක් එක ඇඳුමකින් අඟලක් නාස්ති කිරීම නිසාවෙන් අපතේ යෑම මාසකට රුපියල් මිලියන ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රවේශයෙන් පරිහරණය කරන ධනාත්මක ආකල්ප ඉතාම වැදගත්. ඒ ඒ වගේම තමන් පාවිච්චි කරන යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ ප්‍රවේශයෙන් පරිහරණය ඉතාම වැදගත්. ඉක්මනින් යන්ත්‍ර සූත්‍ර අභාවයට යනවා නම් අඩපණ වෙනවා නම් ඔහු අන්ත සූත්‍ර පාවිච්චි කරන ක්‍රමය හරියට දන්නේ නැහැ. මෙය ඍණ ආකල්පයක්.